Mae ymgyrchwyr iaith yn galw ar gyngor Caerdydd i wneud yn siŵr mai dim ond ysgolion cynradd Cymraeg fydd yn cael eu hagor yn y brif ddinas yn y dyfodol. Mae'n llythyr mae dros 30 o bobl adnabyddus y ddinas yn dadla y dylai'r cyngor arwain y ffordd er mwyn cyrraedd yn oed o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn canol y ganrif. Dyma Ifan Gwyn Davies. Ers i'r ysgol Gymraeg gyntaf yng Nghaerdydd agor i drysau 70 mlynedd yn ôl, mae'r galw am addysg drwy gyfrwng yr iaith wedi cynnyddu'n sylweddol. Erbyn heddi, mae yna 18 o ysgolion yn darparu addysg Gymraeg i blant y ddinas. Ond yn ôl rhai, dyw hynny ddim yn ddigon. Mewn llythyr at gyngor Caerdydd, mae 36 o enwogion Cymru wedi galw am sicrhau mai dim ond ysgolion cynradd Cymraeg fydd yn cael ei hagor o nawr mlaen yn y ddinas. Mae yna gyfle yng Nghaerdydd oherwydd mae yna arian newydd, yr holl tai sydd yn cael ei creu, mae yna arian gellid uh, clustnodi ar gyfer uh, ysgolion uh, Cymraeg. Ond y peth pwysica yw, mae yna ddyhead, mae yna angen, nid yn unig o, ar ran rhieni sy'n siarad Cymraeg, ond ar gyfer rhieni di-Gymraeg, bod nhw eisiau gweld eu plant yn cael addysg yn Gymraeg. I rieni plant ysgolion Saesneg, cydbwysedd rhwng y ddwy iaith sy'n bwysig, nid ffafriaeth. Gyda'r Llywodraeth wedi gosod targed o gael miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050, mae amgyrchwyr iaith yn credu bod yn rhaid i awdurdodau lleol wneud mwy er mwyn cyrraedd y targed. Yn amlwg bod gan Gaerdydd fel dinas fwyaf Cymru cyfraniad mawr i wneud at y nod cenedlaethol hwnnw ac yn amffodus ar hyn y bryd, dyn ni jyst ddim yn gweld yr uchelgais na'r gweithredu sydd ei angen er mwyn iddyn nhw wneud hynny. Mae'r twf ar hyn y bryd yn lot rhy araf um, er mwyn i ni fod lle sydd angen yn y dyfodol. Yn ymateb i'r llythyr, fe ddwedodd Cyngor Caerdydd bod cydymffurfio ar ddeddfwriaeth wrth ddarparu addysg yn fater cymleth a bod rhaid ystyried pethau fel dewisiadau rhieni a'r anghenion lleol cyn codi ysgol newydd. Eithon nhw mlaen i ddweud bod eu capacity cyfrwng Cymraeg yn adlywyrchu'r galw ar hyn o bryd. A gyda trefi newydd yn cael ei hadladu ar draws y ddinas, mae disgwyl i boblogaeth Caerdydd dyfu'n sylweddol dros y blynyddoedd nesaf. Cynyddu hefyd fydd y galw am ddarpariaeth addysg yn y ddwy iaith a'r ddadl hefyd am addysg cyfrwng Cymraeg.